Brand up brand. Brand up brand. Brand up brand. Sunday market is a name given to the market that is carried out on Sunday in large joke by smaller businessmen. Goods here are sold at cheaper rates and the customers from all walks of life are seen purchasing the products available. Asıl to mojo sind dort. Beim Deutsch ist der Mojo dort. Muşkilin. کسٹمر چھِ آسان تِمے یِم زَن زیادٕ چھِ آسان ییٚتہِ کلاس فورتھٕے کسٹمر کلاس فورتھ تُہۍ چھُو پٔرۍمٕتۍ کلاس فورتھ آسان چھُ مطلب یُس زَن غریٖب تَر آسان سُہ چھُ یِوان تَمی یوت أمیٖر کَتہِ چھُ ییٚکیٛاہ یُس یہِ ووٗرۍ چھِ یہِ کَوَر چھُ تٔتی اگر دکاندارس نش گھو سہ دی تقریباً تقریباً ڈاے زا یعنی دی بنانک شیت ایشین دت شیت تان بس کھنان شیٹ ہوں